Bien sûr, ouais, c'est la piste cyclable. Il y a un panneau, ouais, ouais, ouais. C'est là qu'on rentre. Ouais, ouais, je la connais celle-là. 06, bien sûr. Ouais. Je recule. Non, non. T'as foncé comme une psychopathe sur la piste cyclable, c'est clairement vu. En plus, là, matin, c'est une GoPro, c'est tout filmé là. Je sens, t'es sur YouTube, t'es célèbre. EQ 1474 MC. Recule. C'est Là, passe, là, là. Terroriste, recule.